Це будинок родини Демченко, яка мешкає у Степногірську. В ньому не лишилося жодного вцілілого вікна. А після останнього обстрілу побитий дах. Сімейство розповідає, останній раз на їхню вулицю росіяни поцілили тричі. Непонятно, с чего сюда стреляли. Ну, если бы я в этом разбирался бы. Бывает, что вообще спокойно. А когда бывает такое, вот как сегодня, с, скольки, с полседьмого, с полседьмого тут начало так летать, свистело, что ну, страшно было. Ну, а потом как-то уже подзатихло. Уже привыкли к этому всему. Ну, это уже если на крайний случай, если что уже будет так, ну, понимаете, что сильно, тогда да уже. А так, ну, и то детей. Я, допустим, ну, пока никуда не собираюсь. Многие тут пооставались, никто, ну, хозяйство у людей есть, коров держат, свиней держат, огороды, никто, ну, пока никто никуда не собирается. Стекло полетело. Это просто шла пленка будет прибита и на, на скотче. Оно, а так оно было внутрь все Никто повылетало. даже Попри обстріли, родина Демченко займається господарством і засаджує город. картошка, лук, кабачки, кавуны, дыни. Ну, он, он видно, что для картошка он подходила, кукурузу сеяли. Потому что для хозяйства надо все. Ну и самим как-то надо что-то. Уже быстрее бы их отсюда выгнали, этих фашистов, блин. Віталій та Любов виховують двох діток. Кажуть, вчитися вдається, коли є зв'язок. Поки електроенергія зараз в останнє час нормальна, а воду, воду нам привозять водоканал. Тут нас недалеко на Побиті будинки і далі по вулиці. Тут залишилося п'ятеро мешканців. Інші приїжджають періодично, каже Віталій. Не виїжджає селище й родина Кухаренко. Пані Тетяна з донькою Катериною кажуть, думали про евакуацію, але поки не наважилися. Коли чують сильні вибухи, ховаються у підвалі. Коли потужні вибухи і свистить у небі, то так страшно, коли сама страшно. А так коли з кимось не так вже страшно. Воно якось, коли тут знаходишся, ну якби впевненіше себе відчуваєш, бо ти вдома. А коли поїдеш в інше місце, то ну, дуже переживаєш за тих, хто залишився, бо ти не з ними разом це розділяєш. Якщо дуже щось почнеться вже таке, то звісно зразу виїжджать якби сумки зібрані, документи зібрані, щоб так сіти, сісти і виїхати. Ну, є людина, яка одразу приїде і бігом вивезе. Все, якби з цим питань нема. Тетяна каже, попри напружену ситуацію, планує засаджувати город і збирати врожай. Не садимо, скультивірували, йшли дощі. Не посадили. Зараз ось сьогодні, завтра должен трактор приїхати, знову ж культивірувати, тоді вже садити, якщо дощів не буде. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.